ბუნებრივი წარმოება ეს არის ისეთი წარმოება, სადაც ადამიანები იძენენ გულსის საფრთხე და სასუნთქის სისტემის დაავადებებს, მაგრამ ძალიან ადვილი შესაძლებელია შეიძინონ ეგრეთ წოდებული პროფ დაავადება. სამთო წარმოებაში პროფ დაავადებაში გულისხმება სისხლში მარგანეცის ჭარბი რაოდენობის შემცველობა. არავინ აღარ არის აღმრიცხველი მაკონტროლებელი და უშოთ აქვს თუ არა პროფ დაავადება, რამდენი არის პროფესიული დაავადებით დაავადებული და კურნალობასთან და მკურნალობის ფასებთან შეღავათების საერთოდ არაფერი აღარ არსებობს დღესდღეობით. იმიტომ რომ მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული იმაზე, რომ დღესდღეობით პროფთავადების ინსტიტუტი კვლავ არსებობს. ამ მათ გონიათ, რომ ეს ინსტიტუტი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ აღარც ბრიგადები ჩამოდიან თავიანთი ინიციატივით და აქედანაც მათ არავინ არ აძლევს დაუშვათ არც ფორმას და არც რაიმე მომართვას თბილისში პროფთავადების ინსტიტუტში, რომ პირდაპირ იქ გაიარონ გამოკვლევები. და ამიტომ ეთხოვენ მის აღდგენას და თუ კი ასეთი რამ კლავ არის და შესაძლებელია, მაშინ თხოვთ სახელმწიფო საქმეში დახმარებას, რომ ეს ბრიგადები ჩამოვიდნენ ისე ადგილზე, გამოიკვლიონ ეს თანამშრომლები და შემდეგ ალბათ მიეცეს ოფიციალური ვისაკვია სიტყვიერი მიმართულება ან დოკუმენტი შეიქმნას, რომ დაზღვევაში შევიდეს მისი ფასები, რომ ოჯახის ექიმებს კონდეს უფლება, რომ მიმართვა პირდაპირ პროდავადების ინსტიტუტში მიცნონ მუშებს და რაღაცნაირად ეს პროცესი რო აღთქეს. ასე რეგრესის პენსია არ ერქვა მარტო იმ პენსიას, რომელიც ენიშნებოდა დაუშვათ დაავადებით დაავადებულ ადამიანს. რეგრესის პენსია ენიშნებოდა ყველა დამარცხებულს. რომლებიც გადარჩებოდა ცოცხალი, მაგრამ დღესდღეობით ადრინდელი რეგრესის პენსიონრები რამდენიმე ადამიანმა მოიგო სასამართლო და აღუდგათ მათ დანარჩენებს ეს პენსია არ აღდგენიათ, მაგრამ დღესდღეობით პენსიის დანიშნა შეწყვეტილია და თუ ძალიან ძიმე მარცხი მოხდება, მიცვალებულს მით უმეტეს აღარ ჭირდება პენსია. ამ э, სტან დაკავშირებით э, არის უბრალოდ э, მოთხოვნა რომ საქმეა მაგრამ შიში იმისა რომ თუ დაუშვათ დასაქმებულს დაუდგინდება რომ მას აქვს პროფტა ავადება ის დაკარგავს სამსახურს Thank you. დასაქმებულების სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფოსგან უშუალოდ მოვითხოვთ ეფექტური შრომის ინსპექციის შექმნას, მოვითხოვთ პროფტავადების ინსტიტუტის ბრიგადების აღდგენას და ადგილზე მობილიზებას, ამასთან დაკავშირებულ ყველა მას, რა ქვია, გამოკვლევებს და პენსიის დადგენას, აღდგენასაც, რეგრესის პენსიისას, მაგრამ ამავე დროს მოვითხოვთ იმას, რომ ეს პროფტავადების გამოვლენა და პენსიის დანიშვნა არ იყოს მისთვის სამსახურის დაკარქვასთან ასოცირებული. la poule.